أغنية فارسية في حفلة صاخبة درينا إليها من أحد الأصدقاء وكان الجو يملأه مزيج من الصخب والابتهاج وتداخلت الحكايات في وسط الزحام وتعالت الأصوات في وقع الضجيج وتلاشى الصوت بين قرع الكؤوس والأهازيج الصاخبة وكان الحديث بين اتفاق واختلاف عن الحب عبثاً والفراق بعد الحب هو اشد عبثا كان المكان مليء باطعمه غير منتهيه قد ينتهي بها الامر الى ذلك الشارع الفقير الذي يزدحم بافواه الجوعى فكانت العواطف مشبوهه بينما كان النبيذ الاحمر يتراس القائمه بين المدعوين العقل يحتاج احيانا لمفردات تملاها الحروف والمعاني تماما كما تحتاج النبته لقطرات المطر لتنمو وتكبر وبدأت الأغنية الفارسية تلقي ظلالها على المكان كانت النغمات ترقى بصخابه الموسيقى والفرح والابتهاج هنا أحسست بشيء غريب يتقمص العقل من جديد تذكرت شوارع المدينة عندما تشرق الشمس وتتلون كلون الضوء المليء بالصوديوم عندما يشتعل والاحجار المشيده والحدائق المظلله تذكرت الحب الذي انتمي اليه تتكلم عن حب وسط الضجيج عن الانتماء عن الذكريات عن الامل الحب هنا ليس له حدود ولا مواعيد في شوارع المدينه ينمو كل شيء ضحكة ملجلجة وتجمعهم أيضا ملجلجين وتعالت الأيدي عاليا تتمايل مع تمايل الكلمات هنا في لحظة ما تصافحنا بحرارة وافترقنا كما لو أنه لم يكن شيء ووضعت أول كلمات في بيان الخطاب والأمل سرت قليلا وجدتهم يصلون المؤمنون تتوحد لغتهم عند الصلاة المقدسة